E poi pensavo a qualcosa che, ho pensato mentre ieri andavo a trovare mio nonno, a dare le condoglianze a mio nonno, vedere mia nonna sulle, morta praticamente, ad andare a trovare a casa per l'ultima volta. Ho dato anche un bacio <laughs> per l'ultima volta, i miei fratelli invece non sono riusciti, sono andati direttamente, cioè mia sorella solo è andata al funerale, non è riuscita a vedere mia nonna, purtroppo per l'ultima volta sul letto. Comunque dicevo che, eh, che ho pensato mentre camminavo e c'era la folla, quindi per le strade, camminavo per le strade e c'era la folla, in realtà appunto un pensiero che ho sempre pensato, che riguarda il fatto di come io eh, mi sento un intruso in mezzo alle folle, perché le persone sono tutte omologate eh, in mezzo alla folla, io, e io, ma questo è anche un qualcosa di filosofico che mi ha, diciamo, un pensiero uh, sviluppato anche grazie al percorso di laurea in filosofia che ho fatto, eh, libri studiati, eccetera, letti e studiati, um, sì, di quanto mi senta distante, insomma, dalle folle, di quanto le soffra, perché appunto avverto questa differenza eh, di pensare, anche di, di, camminare, perché anche il camminare è un atto filosofico in realtà, eh. qualcosa di molto più complesso di quello che si pensi solo a livello fisico quindi dicevo sì, eh, di quanto io avverta questa distanza tra me eh, e eh, tutte le altre persone, ma questo comunque anche in generale nei confronti proprio della vita, non solo le, mentre cammino ci sono le folle, eccetera. Eh, spero che anche qualcuno condivida questo tipo di visione, di, avverte le stesse sensazioni, diciamo così. Niente, eh, questa, diciamo, questo tipo di folla di ieri ampliata da questa corsa al regalo, del Natale che da tempo non fa altro che fare danni, insomma il Natale dovrebbe essere <laughs> diciamo una festa di condivisione, un momento veramente in cui si sta, ci si vuole più bene, ma in realtà non è mai così, anche perché del resto eh, sono persone che vediamo poi, diciamoci la verità, è tutta apparenza, il resto della vita è sempre una questione di apparenza ed essenza, è in teoria solo una festa in cui ci, ci si vuole più bene perché comunque sono persone che poi vediamo solo in queste occasioni qui e sono persone anche se sono parenti ma sono, non ci azzecca proprio niente perché sono persone che poi eh, insomma ci vengono a trovare una volta ogni cent'anni appunto eh, e quindi mai nel resto, tutto il resto del, del tempo dell'anno per cui per cui eh, a me sa sempre di finzione ma tutte le feste poi in fin dei conti sono così, tutte, tutte le cose della vita sono false, io purtroppo sono uno scettico assoluto, resto, la mia, fase, la mia frase di presentazione su Facebook è niente è come sembra, tutto è finzione, tutto è un'illusione. Ovviamente sono di un pessimismo cosmico, ma mi rendo conto che la mia visione può essere anche non condivisa, ma per carità, io la vedo così.